当できてるか。灰色。できてる。これちゃんとツイキャスの方できてる。あ、できてる、できてる。 げえ、できてる。 <laughs> すげえ。これ初めてね、あの、画面録画で、何を映してるかっていうすごい上見てるような感じになってこれあれだから PC の 当に画面録画でき初めて。さて、誰か来るかいやー、あと30分だけになるかな。あ、LINE アップに完全に忘れてる。 ホームの画面をツイキャスで画面録、画面、画面配信するってでも考える。これ多分、この同じ画面を多分、YouTube ライブで回せるから、試験配信 え。ただね、これね、弱点がね、ツイキャスで閲覧何名かわからない。弱点。自分の配信を見るぐらいしか 閲1だけ。これは俺自身。なんかリコームずっと見てくれてる人いる。これもちゃんと画面に出るんだ。これペリ飛行 これ通知来るんだ。ええー、すげえ。あ、だから自分の配信見てなくてもいいわけだ。画期的。へえ、通知でちゃんと来るんだ。何人来てくだテリコブ。すげえ。テリコブじゃない。ツイキャス、画面配信して。すげえ。 画面配信をペリスコープの配信画面を映してやってるから結局、同時配信した。ただ、画面は、おい、くぬみによどんぐりさんが、お久しぶりって言ってるよ。あ、お久しぶりでございます。すげえ、初めて画面配信してる。これペリスコープの配信画面。 で大丈夫な自分のライブ見よう。おい、ぐぬみによエリアスが、初見ですが何か、って言ってるよ。なんか、なんか誰かのよ。 <laughs> なんとなく誰かの。あ、あー、ツイッター飛んじゃった、ツイッター飛んじゃった、やべやべやべ。 <laughs> もう通知に釣られる。通知に釣られる。ペリスコープ誰が見てるえペリスコープ配信画面をツイキャスの画面配信で配信する。新しいみやべえ。ヒゲ剃りの YouTube の方のマイクがおかしいかも。あ、オッケーオッびっくりしたマイクアンプが。マイマイクの端子がなんか。おい、くぬみによイリアス。が、なんだ何かと思ったらただのくぬやろうか。風呂は行ってねよ、って言ってるよ。 <laughs> あれじゃん。絶対あれじゃん。 あ、i ñ e あ、マインクラスト PE やってる配信がある。やべえ、参加して。え、けど、おい、くぬみにオエリアス、が、じゃあの。コイン15枚にしといたからちゃんと使い切れよ。って言ってるよ。 ちゃんと通知でコメントが見れる。あ、画面配信。こうやって通知であれなんだね。コメントとか、配信時間がわかるよ。あ、俺、パソコンあるから、配信時間、さっ言おい、くぬみにようべいさんまる。 か、く矢印の矢印さん。って言ってるよ。あ、どうも。これは、あれでございます。おい、くぬににようべいさんまる。が、初見です。って言ってるよ。初見では おい、ぐぬににようべいさんまる。が、って言ってるよって言ってるよって言ってるよって言ってるよって言ってるよって言ってるよ。 おい、ぐぬみんによエリアス、が、ハクレイムベヤン、初見さんはじめまして。そしてじゃあのし、って言ってるよ。あ、そっか、これあれか、棒読みちゃんって、みんなから聞こえてないのか、みんな聞こえてないのか、そういうの。そうだそうだ、俺。あ、じゃあ、イヤホン外そうかな。 れ、配信見てればわかると思うけど、このヘッドホンで、ぼよみちゃん聞いてるから。おい、くぬみにようべいさんまる。が、グラビチャウフ、バイバイなのです。って言ってるよ。おい、くぬみにようべいさんまる。が、くぬ聞いてよ、って言ってるよ。 画面録画してるとあれなんだろコメントが来るたんびに通知が飛んでくる。ちなみに、これはペリスコープの配信画面を同時にツイキャスで配信をしてます。おい、うぬみに曜米3が、認知実習行くのに地毛証明書提出しないといけないのさ、って言ってるよ。あ、なんか おい、くぬぎにようべいさんまる。が、もともとヒゲが茶髪ってだけで、って言ってるよ。ヒゲが茶髪の人って日本いないからな。俺も見てるけど、そんなに、茶髪ではないし。おい、くぬぎにようべいさんまる。が、どうやったら黒髪になるのだ。って言ってるよ。なんか茶髪の人って、 が傷んでるから茶色に見える説があったし、なんか急に、急にペリスコープの視聴者が閲覧後とかになった。ビビる。ガチビビる。それはビビる。それはビビる。おい、くぬみにようべいさんまる。が、ごめん、キューティクル傷んでないっす。って言ってるよ。 やってる人とかよ。おい、くぬににようべいさんまる。が、生えてくるとこから茶色い、って言ってるよ。えー、じゃあわざわざ止めなくていいじゃん。っていうか、これあれだよコメントを、コメントをさ、スピーカーで流さないと あれだよ。俺が多分、ペリスコープで聞いてる人、俺がただ一人喋ってるみたいな変なやつ見える。あ、っていうか YouTube ライブ聞いてる人も 何言ってんだこいつみたいな。 <laughs> YouTube ライブ聞いてる人も何言ってんだこいつ状態配慮が足りなかった。そうだ。だから俺あれなんだわ。イヤホンして配信してなかったんだわ、今まで。そうだ、そうだ、思い出した。自分の配信見てみうわぁ。なんか、 変な、変な感じ。な <laughs> ん閲覧2だけど、これ、俺自分で閲覧1稼いでるから、米安法でだけど、お、閲覧3。 きなりどうした気持ち悪い <laughs> どうしておえ、えっ、ー、と、2017年12月22日になりました。 <laughs> 水でしょうか明日は、っていうか今日は金曜日でございます。曜日、明日からお休みの人は、 が今年もやってくる。ララララ明日は2限始まりだから、若干遅めだから、若干遅めまで 次元から ?9 時から、9時、9時とかでやってた。大学大体大学の1元って9時でしょ。まあ、言うて俺、もう大学から歩いて15分とかできるから、1元も、多分みんなより遅く起きても大丈夫。 2017年。2017年12月22日0時03分 <laughs> 何言っていきたいなんでタイムマシーン <laughs> タイムマシーン 但你说话嘛，像。 簡単に言ったら普通に、普通に1年生きてただけ。1年かけてタイムスリップ。ただ生きてただけじゃん。それが、それが目 メだ。ちょっと設定いじろ。あ、設定いじっちゃったらあれだ。設定画面、設定画面見せちゃったらやばいから。 配信見るの気持ち悪い。閲 <laughs> 覧さんになったかもしんないけど、それ俺だから。配信画面。すごいな。なんか配信画面見えない恐怖ってすげえな。ペリスコープずっと一人見てくれる。 <laughs> ほら、ペリスコープすごいよね。 ちゃんと統計情報をこうやってさ、こう、見ることができる。どっちか映ってきてみ、ちゃんと誰が見てるかとか、ちゃんと出るから。鏡を置いて配信なんで な近くで収録やってる。ちゃんと誰々が、なんか、ここにいますとか、ちゃんと出る場合 あ今いる、今、ここ、ここね、ここね、ここの、ここの、あの、家賃は、確か8万ぐらい。 目線がすごい上の方にあるときは、あれ、PC の画面を 県っていうか、都じゃん。 知らないんかい。何ドラマペリスコープでずっと閲覧してくれてる一人が誰なのかすげえ気になる。 <laughs> 超気になる。出てこないってことはさ、多分さ、ペリスコープをさ、正式にやってない人、ツイッターから見てるの 東京で家賃の差があるから。小材で、区で住んでるんですが、この、この家よりちょっと狭かったんです、8万。で、もっと都内の 産限定のあの炭酸飲料ですけど。家賃3万。東京には多分、区内にはないだろう。まあ、物価も高いし、地価も高いから。 地方に比べりゃ群馬はね、なんだろう、関東の中でもまあまあ田舎な方じゃん。まださ、関東ってさ、横浜とか千葉とか センチ切る。誰があんな田舎裏ぼったよ。一番、一番正しいやそのネタ知ってるぞ。やべえ、レイシー プレスリ、プレ4で 際に、あの人関西だ。エスコープ誰かが来ると、誰々がなんか、この配信に参加しました。なんか、アイボン は言えてるけど。 <laughs> それは確かに。とわけで、 べ <laughs> 間違えてツイキャス終わっちゃった。まあいいや。